дорога Свет упал, не тронул глаз Мы не недотроги Но молча провожаем вас Дураков так много Умных тоже, но не нас Дай мне хоть немного Насладиться, как сейчас Этим днем свой теплый ветер Ты красив, холодный тихий вечер Мне страшно Каждому из нас ошибаться сотни раз нужна Иногда бывает всем Выходить за рамки Забыть о том, что есть предел Горы по колено Макс направил верно нас Если есть проблемы Их решим, ну есть свобода Остановить это невозможно Мне страшно Каждому из нас ошибаться сотни раз попробовать Oh.